भाई कहाँ रह गया आज इंटरव्यू है मेरा तू हर बार कितना लेट करवाता है यार भाई रस्ते में हूँ पहुंचने वाला हूँ तू पांच मिनट का टाइम दे पांच मिनट में भाई के दौरे मिलूंगा भाई कहाँ पहुंचा भाई लोकेशन पे तो खड़ा हूँ देख हाथ हिलता दिख रहा है तेरे को तो ये है एलविश यादव आपने अपने जीवन में झूठे देखे होंगे महा झूठे देखे होंगे यहाँ तक कि मक्कार भी देखे होंगे लेकिन इससे बड़ा झूठा आपने कभी नहीं देखा होगा अरे जितना बड़ा कुतुब मीनार नहीं है ना उससे बड़े बड़े तो ये झूठ बोल जाता है जिनमें से आज एक झूठ पकड़ा गया है तो आइए देखते हैं इनका क्या होता है भाई तेरे को शर्म नहीं आती क्या इतना झूठ बोलते हुए मैं तो उस मनुष्य घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने तुझ जैसे झूठे से दोस्ती की थी बस भाई और नहीं झेल सकता मैं तुझे तेरी मेरी दोस्ती खत्म अरे यार जैसा भी है है तो मेरा दोस्त ही मैंने शायद आज इसको कुछ ज़्यादा ही डांट दिया क्या पता मेरी डांट से सुधर ही जाए चल इसे सॉरी मांग के आता हूँ भाई तेरी सगी मम्मी की कसम तुम्हारे गेट के बाहर ही खड़ा हूँ आवाज़ आ रही है टक टक टक तेरा भाई जा रहा आज पार्टी में बता कैसा लग रहा हूँ तू पटियाला ही है भाई तेरे डोले देख कर नू लग रहा जैसा कभी सलमान खान उतर आयो मेरे घर में अगर मैं छोरी होता ना तेरे चिपट जाता क्यों भाई चिपटन ने भूत प्रेत है अरे मतलब जब तू पार्टी में जाओगा ना तो कति चुंबक बन के डोलेगा छोरी चिपकी डोलेंगी तेरा नू नू करके अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का भाई पार्टी में बटन भी ना दिया कल जब उस एलवी से पूछी थी जब तो तारीफों को पुल पे चढ़ा दिया क्लब के बाउंसर ने ऐसा मारा जैसे गली कुत्ते ने मारे करे भाई से का झूठ बढ़ता ही जा रहा है अब तो इसका, अब तो इसका एक ही इलाज है भाई ये टोट का काम तो करेगा ना भाई करेगा कैसे ना टोट के वाली गली का माल है कल देखियो हमारी चुड़ैल कैसे पुजारन बन जाएगी मतबल मतबल कल देखियो भाइयों फ्रिज में से खाना चोर किसने खा लिया सारा भाई मैंने खाया ए टू जेड और पिछले हफ्ते जो चोरी हुई थी ना फ्रिज में वो भी मैंने ही करी थी भाई पटियाला आज फेशियल करा के आया जरा देखे कैसा लग रहा अरे सुबह सुबह इसकी शकल दिखा के क्यों मूड खराब कर रहा है जैसे ना ले जा मेरी आंखों का आगत है वैसे भाई कहा जाने की तैयारी चल रही है अरे तेरे भाई ने इंटरनेट तक छोरी सेट करी है उस तक तो मिलने जा रहा हूँ भाई आज रहने थे आज मत जा क्यों भाई दो बजे की मीटिंग फिक्स कर रखी है यार भाई मेरा दिल कह रहा आज का दिन शुभ नहीं है तू मत जा अरे तेरी खुद की सेटिंग तो कद हुई ना दूसरे की हमेशा तुड़वान पे लगा रहा है सारे दिन इस लुंगाड़े से लेकर डोलता रहा अपना काम कर ले चल भाई तेरे भले के लिए कह रहा हूँ तू मत जा आज देख अगर मूड फिर गा ना तो हम दोनों के हलक में डंडा दे दूंगा मैंने ये कही है भाई तेरे बेटा कुछ कह भी मत दियो भाई तू तो इसे इतना रोक क्यों रहा था अरे भाई कल टोटका किया था ना अब ये सच सच बोलेगा तो भाई इसमें गलत क्या है सही तो है अरे भाई ये देख इसने अपने बायो में क्या क्या लिख रखा है Australia Canada B MW Mercedes और मैं पक्का कह रहा हूँ ये लड़की ये सब देख के आ रही होगी उसके पास भाई क्या है तो सही रहा एक्टिव आते ऊपर और हिसार आगे कभी गया ना हाँ भाई वही तो बात है अब देखिए सच्ची सच बोलेगा और अपनी ऐसे सीख रहा है इसका तो सच बोलना भी भारी पड़ेगा भाई ये तो सारा झूठा ही ठीक था सॉरी यार सॉरी वो मैं आने में थोड़ा लेट हो गई तू यहाँ दो मिनट और ना आती ना तो यहाँ पे तीतर बीतर हो लेता वो तो मैं इतना हरामी और डेस्परेट आदमी हूँ ना कि तेरी जैसे सुतरी छोरी आज तक देखी ना अब तू यहाँ आ गया तेने कैसे जान दू मतलब oh, oh, मतलब रैप मारा बादशाह भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ ना मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ अच्छा ये सब छोड़ो तुमने अपनी बायो में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है तो तुम क्या करते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है क्या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हाँ तुमने लिखा हुआ है ना लिखने को तो नू भी लिख दू पीएम बनने का राहुल गांधी तो बन जाएगा क्या और रही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात गर्मी छुट्टी में पापा ने कदम घर तक तो आगे ना भेजे और तुम विदेशों की बात कर रहे हो ये तुम क्या बोले जा रहे हो मैं एक मिनट में आया अरे यो क्या हो रहा है मेरे साथ मेरे मुंह से झूठ क्यों ना निकल रहा हाँ भाई भाई तू ठीक तो है ना ठीक तो ना हूँ पर क्या हुआ अरे भाई वो हमने तेरे पर टोटका किया था और भाई अगर तू बोले तो भूखी चुड़ैल से बोल के ये सब रिवर्स करवा दे ना तुम ठीक तो हो ना यार मैं तो ठीक हूँ पर मैंने आज तक तुमको जितनी बात बोली ना सारी झूठ है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा मैंने तो इनके नक्शे भी नहीं देखे मैं तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर हूँ पर जितनी भी तुम्हारी तारीफ करी थी ना सारी दिल से करी थी पर तुम्हारी गुद्दी बड़ी काली है इसको ना चार पांच दिन रगड़ के ना होगे ना तो साफ हो जाएगी और तुम्हें ये सब बोल के क्या मिल गया मिला कुछ नहीं पर जो बोला दिल से बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो आगे तुम्हारी मर्जी है भरोसा भरोसा दो लोगों को मिलाता है सिलसिले आगे बढ़ाता है और एक रिश्ता बनाता है तो खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग आप पर आंखें बंद कर कर भरोसा कर लें क्योंकि झूठ से इंसान सिर्फ बातें बना सकता है रिश्ते नहीं हेलो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करिए तो थोड़ा अप्रिशिएट करना इसको लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छा लगा तो भी बताना बुरा लगा तो भी बताना बाकी लाइक का कोई एम नहीं है पर देखते हैं आप लोग दो लाख लाइक्स को दाते हो या नहीं बाकी कमेंट्स नहीं करते हो आप यार तो कमेंट करो मैं आपका रिप्लाई करूँगा कोशिश करूँगा कि मैं सबका रिप्लाई दे सकूँ तो कमेंट ज़रूर करना और सब कुछ करना